Давайте начнем привыкать к новому образу жизни, но э, для начала доведем до конца наше исследование. Так, оно будет сводиться к следующему. Если я запишу обычную формулу связи между координатным и импульсным представлением для четырех векторов она звучит так. D4K Конечно, э, вот это немножко нехорошо. Здесь бы нужно говорить, D от K это другая функция, чем D от X. Но, но обычно, когда пишут другой аргумент, то подразумевает и другую функцию. Понятно, да? Что это совсем другая функция, чем это. Это фурье-образ этой функции. Ну, давайте я могу написать D-стильное, а потом буду забывать эти писания. Замечательно. Отсюда видно, между прочим, да, что мы получили очень простой ответ – если істотних інтегрант был очень суровый, то ДТК это же не что иное, как вот этот коэффициентик. Это одно из самых, так сказать, радостных достижений в этой сложной науке. Ну хорошо. <clears throat> Прежде чем мы двинемся дальше, а мы двинемся дальше, <clears throat> ну, может быть, э, может быть, все-таки стоило, пока мы не забыли, вернуться вот к этой задаче, задаче рассеяния. С этой задачей можно поступить следующим образом. f от x нам полностью известно. Так, да? Дальше. <clears throat> d от x я могу заменить. Вот по этой формуле на d четыре-к 2 3 четвертых достигает k на e в степени минус и k x минус x нас вместо э, двух интегралов четырехкратных образовалось четыре четырехкратных интеграла. На первый взгляд это стало хуже, а на самом деле мы теперь все можем выполнить до конца, все интегрирования. Ну, в самом деле, <clears throat> давайте попробуем представить себе. Прежде всего, у нас будет происходить интегрирование по x и по x' Это означает, что помимо такого слагаемого, будет слагаемым, в x заменялось на x', а там все симметрично, и вклад будет ровно такой же. Это означает, что эффективно я могу под знаком интеграла устроить такое упрощение. Замечательно. Что после этого мы получим? После этого мы получим вот все эти самые корни, которые у нас там <clears throat> как надо выскочат. Да? Это же у нас фиксированная энергия. Поэтому у нас выскочит такой множитель. Единица на корень квадратный из 2 эпсилон 1 в 2 эпсилон 2, 2 эпсилон 3 2 эпсилон 4. То есть полный набор, тот, который отличает S матрицу от амплитуды рассеяния. Дальше. Посмотрим на ну вот это первое слагаемое. Так, так, а, я еще... А, и у нас тут есть, и я тоже нанесу. Посмотрим на вот это самое э, первое слагаемое. У нас тут есть очень простые бесхитростные вещи. Интеграл по d4x, интеграл по d4x', интеграл по d4k. При этом стоят экспонента от минус и x и при x будет стоять какие величины? p1 минус p3 p3 это отсюда да? и плюс k отсюда да? а кроме этого будет экспонента от x штриха что при ней будет стоять Предел стоит пусть 2 минус b 4 Алло. Кроме того, при них стоит К с противоположным, чем в предыдущем случае, знаком. Плюс это вам, P3 заменилось на P4. Все. Там нет, не все. Здесь стоит еще я сейчас на занятиях не могу разговаривать. Да-да. Угу. Хорошо. Так. Это будет дельта чего? p1 минус p3 плюс k. Аналогичным образом интегрирование по x штриху даст нам 2 пи в вот эту функцию от P2 минус P4 минус K. Замечательно. Ну теперь видно, что и по К можно проинтегрировать, да? Но ну, давайте осознаем то, что мы получили. Вы помните, что этому первому слагаемому мы сопоставляем такую штуку. P1, P3, P2, P4. Вот здесь вот был К. Это был теперь импульс промежуточной частицы. Что говорят нам эти дельта-функции? Они говорят, что в каждой вершинке есть закон сохранения. Ну вот, например, отсюда следует что k равняется чему? p2 минус p4. Это значит, что это k, это есть вектор, направленный на k. Да? Сейчас что-то... Это, это k. k есть p2, p4. То есть p2 равняется k плюс p4. равняется p3, k равняется p3 минус p4. То есть в каждой вершинке есть свой закон сохранения. Входящие импульсы равна сумме выходящих. И здесь то же самое. Входящие импульсы равны сумме одному оставшемуся выходящему. Только наружные частицы все нормальные, хорошие. Те, у которых квадрат четвертинку сравняются их массы, а вот эта промежуточная частица, как мы сказали, виртуальная. Так. А чему же равняется этот самый К? Вот отсюда следует, что К это есть p2 минус p4. Отсюда следует, что это есть не что иное, как p3 минус p1. Но эти оба равенства вообще-то выполняются в рамках закона сохранения полного. Откуда он возьмется? А вот мы еще интегрируем под 4 k Так? И что тогда останется? Из этих двух дельтафункций возникнет одна дельтафункция от чего? P1 минус P3 а у нас как мы должны будем поставить плюс P2 минус P4. Обломом 2π в четвертой сократится, одно останется. Итак, у нас останется 2π в четвертой и вот эту функцию от P1 плюс P2 минус P3 минус P4. И от что останется только? Останется D от К, и больше ничего. Все это богатство. Ну, а чем уравняется К? Ну, например, P2 минус P4. Следующий диаграммке будет все то же самое, только P3 заменится на P4. Все. Мы получили полный ответ. И что он гласит, этот полный ответ? Что у нас имеется еще не записал. А, я еще не записал это этот общий множитель. Так. Если вспомнить, как соотносится между собой S-матрица и амплитуда рассеяния, Ниже. Каждой линии промежуточной поставим соответствие и городка. И тогда и на амплитуду растения есть произведение от двух вершинах один пропагатор, в котором К соответствует вот такой вот комбинации. Да. И вторая такая же картиночка, которой К соответствует другой комбинации. минус P4 в квадрате, это все равно, что P1 минус P3 в квадрате, то есть единица, деленная на t минус m в квадрате, плюс и с ноликом. А это? Это будет единица, деленная на P2 минус P3. P2 минус P3 или P1 минус P4 это U. получился полный сказ про этот рассказ. Вы видите, мы довели дело до конца, все интегралы оказались взятыми, но какой ценой? По дороге нам пришлось переосмыслить состояние промежуточных частиц. Они у нас стали виртуальными, зато какая красота у нас возникла. В каждой вершинке у нас выполняется закон сохранения четырех импульсов. Но ну, с другой стороны, мы-то с вами знаем, что реально такого процесса с излучением частицы быть не может, если только это все обычная частица. Закон сохранения, помните, мы с вами на этом говорили, да? Это запрещает. А для виртуальных частиц можно. Цена Закон сохранения четырех импульсов будет выполняться, но сама промежуточная частица обладает четырех импульсом, квадрат которого не равен массе. В этом смысле она становится виртуальной. Ну и <clears throat> не надо думать, что э, это э, выдумки теоретиков э, специально для того, чтобы легко запоминать а, элементы теории возмущений. А система, при которой вы привыкнете разговаривать в этих терминах, потом окажется очень полезной в целом ряде физических приложений. Ну, чтобы не быть голословным, я хочу привести пример из практики Института ядерной физики. Он касается чуть более сложной, хитрой проблемы, чем то, что мы сейчас занимались, но имеет все-таки к ней прямое отношение. Речь идет про процесс, который рассматривался на встречных пучках, еще когда Web 4 не был Web 4n. Да? Этот процесс однократного тормозного излучения на встречных пучках. <clears throat> В течение такого процесса известно там с 1934 года с работ Бёте и Гайтлера. И чего, казалось бы, в ней могут быть нового и интересного. <clears throat> да. А, его много раз измеряли в обычных условиях, в опытах на фиксированной мишени. Более того, он оказался очень полезным и для опытов на встречных пучках. На ВЭПе-1 и ВЭПе-2 этот процесс иногда использовался для определения светимости. Сечение хорошо рассчитывается, событий много, сечение большое, да. А, фотон хорошо улавливается в детекторе, поэтому по этому сечению можно вычислять светимость. Все было хорошо до тех пор, пока на ВЭПе 4 в 1981-1983 годах и стали производить эксперименты, э, целью которых было специально изучить этот процесс на предмет повышения точности. Известно, что первые ускорители работали с очень плохой точностью. И что же оказалось? Оказалось, что <clears throat> известное с 1934 года примерно это сечение отличается от того, что намерили на встречных пучках в области малых энергий фотона. Отличается процентов на 30. Что не спишешь ни на какие радиационные поправки там и прочее. И тогда встал вопрос. Либо это артефакт, связанный с тем, что что-то мы не знаем в работе ускорителя и детектора, либо это что-то принципиально новое. Да? занимался этим делом плотно э, э, э, Юрий Анатольевич Тихонов. Вот. И в конце концов он выдвинул гипотезу, которая тогда и подтвердилась. Гипотеза свелась к тому, что в этом процессе виртуальная частица может жить очень большое время и пролетать такие большое расстояние. Речь идет о, о если на диаграммном уровне описывать, то это выглядит примерно так вот. Электрон и позитрон да, обмениваются частицами. Это будет обычное рассеяние, которое мы можем повторить все то же самое, ничего не изменилось. Да? Но кроме этого еще может излучаться, <clears throat> еще может излучаться фотон. Ну, например, пусть потом излучает электрон. Вот. Ну, Но вот, что касается этой промежуточной частицы, то она точно такая же, как описана здесь. Да? И этот пропагатор как раз есть по 2 минус по 4. А что выясняется? Выясняется следующее, что если отлавливать фотон в области невысоких энергий, то это соответствует тому, что соответствующая Т будет очень маленькая. Масса же фотона равняется нулю. Значит, стоящая вот здесь вот величина может оказаться очень маленькая. А значит, соответствующее расстояние, которое она может пролетать, и распространяться очень большие. Между прочим, это означает, что <clears throat> если у вас имеется пучок электронов, навстречу ему летит пучок позитронов, вот этот отдельно взятый позитрон взаимодействует с этим отдельно взятым электроном. Эту картинку можно себе представлять таким образом, что рядом с электроном летит электромагнитное поле, представляющее из себя набор фотонов, от него далеко отлетевших. Настолько далеко, что диск этих фотонов – уже прикидка на оценку, вот основанных на понятии виртуальности, будет размером 5 сантиметров. А поперечный размер встречного пучка, он такой и раньше, и сейчас. Какой на ВП 4 примерно поперечный размер по вертикали? Что? микрон порядка ну, микрон. Нет, порядка 30 микрон все порядка 30 микрон. Но это все-таки на три порядка больше, чем то расстояние, на которое отбегают от электрона, да, извините, это картинка, где-то здесь должен быть вот этот позитрон, да, ну, где от позитрона отлетают наши фотоны. А значит, эти фотоны вообще не имеют шанса столкнуться с электроном, что приводит к уменьшению того процесса, который обычно рассчитывается, потому что при обычном расчете, который мы с вами тоже будем проводить, все строится как? У нас есть плоская волна, соответствующая этому электрону, то есть интенсивность бесконечная, да, в поперечном направлении. Здесь плоская волна позитрона. А в реальности ничего подобного. Вместо плоской волны все-таки ограниченный пакет. Понятия виртуальностной частицы жизни помогли установлению этого факта. Почему это оказалось таким полезным? Ну, подумаешь, еще один эффект из области квантовой электродинамики. Кому он нужен этот Васька? Но, если сечение уменьшается значительно, <clears throat> то это влияет на время жизни частиц в пучке. Потому что как только электрон излучит фотон и потеряет энергию больше 1%, он немедленно выбывает из режима ускорения. И если этот процесс относится к числу главных процессов, влияющих на время жизни пучка, а это так и встречается часто, да, то это приводит к тому, что учет таких эффектов <clears throat> да, реально повышает время жизни пучка. Конкретная картинка была очень любопытная на лэпе. Когда стал работать лэп, это значит 50 на 50 ГЭВ, электронные позитроны – а, и на нем собирались изучать с высокой степенью точности Z-бозон. Там их должно рождаться было тысячами за сутки. Да? <clears throat> Поэтому хотели все вылезать, э, знания про сам ускоритель. Среди прочего, составили программу, которая должна была бы определять время жизни пучка. Заложили все, что известно, начали сопоставлять соответствие расчета эксперименту. Приятному удивлению оказалось, что на эксперименте пучок живет на 40% дольше, да, чем следует из расчетов. Долго не могли понять, пока им не подсказали, что вот оказывается в Новосибирске обнаружили такой эффект. Его называли МД-эффект или эффект ограничения прицельных параметров, да, который снижает сечение. Когда они это учли, у них все получилось. Хорошо. Подытоживая, можно сказать следующее, что то, что мы вот здесь вот получили в конечном счете, сведется к тому, что у нас имеется две диаграммы, в которых происходит рассеяние π минус на π минусе с обменом π нулем либо в t-канале, либо в q-канале. Вы помните, там была единица на t или единица на q. Э, если бы нас заинтересовал процесс такой, и минус на π плюс. Как бы мы его изображали? мы бы нарисовали эту же самую диаграмму для частицы, аналогичную диаграмму для античастиц сюда. Здесь у нас группа P1, P3. Здесь, или лучше сказать, P минус, P минус штрих. Здесь был бы минус P плюс, минус P плюс штрих. Так. А здесь тогда у нас был импульс, соответствующий а, чему? сумма этих двух равняется этому, то есть этот промежуточный импульс равен p минус, минус p минус штрих минус p минус. Так вот, да? И аналогичная диаграмма, в которой да, был бы... Э, какая картиночка? В которой бы sobie wystawiać. I minus, i pi plus. если у нас ответ бы для амплитуды растения выглядит так. По-прежнему каждая вершинки стояла бы в минус же, вершина вверх, поэтому было бы минус же в квадрате. этому распространению нейтральной частицы соответствовал бы пропагатор, отвечающим вот этой разности. Минус штрих, минус минус в Да. Если я читал этот канал главным, то это был бы P-обмен для этого канала. А это, соответственно, был бы S-обмен. То есть был из, минус, плюс P плюс в минус на в квадрате. Вот и весь ответ на этого случая. А, и, и на 0 его Что? И на 0 его Если бы было P0 2 э, плюса, да? Тогда как, какая была бы картинка? Давайте помним. Фантазируем. Ну, нет, нет, я... Вопрос про пропагатор, мы пишем там плюс и на 0. Ну, на малую добавку. А, дело в том, что э, э, э, здесь реально эта штука никогда так. Ну, конечно, здесь вообще говоря нужно было писать. Но для этих процессов окажется, что эти величины не обращаются внутрь. Но, но вот вы задали очень хороший вопрос, который, наверное, нужно прямо сразу сейчас же обсудить. Итак, все, что связано с этим блоком, ну, можно еще было, а, ну, на это можно, а, а, значит, все, что связано с этим блоком, мы обсудили. Теперь, может быть, стоило чуть-чуть подробнее поговорить как раз вот про вещи, связанные с этим ноликом. Чуть-чуть подробнее давайте поговорим про свойства вот этого самого пропагатора скалярной частицы. все можно вычислить до конца в аналитическом виде. Я уже не буду, это э, немножко <coughs> простое, но достаточно длинное вычисление. Его можно найти в книжке Боголюбова и Ширкова «Введение в теорию квантовых полей». А я запишу только ответ. Значит, э, как мы договаривались, да, ответ должен зависеть, все это должно быть только функция от x квадрате. Боголюбов и Ширков обзывают эту величину буквой лямбда. Она может быть и положительной, и отрицательной. Так. Тогда ответ выглядит так. d от x есть. Ну вот, пожалуйста, вам. Дельта функция от лямбда на 4π. Дальше. Плюс. Есть кусочек которая отвечает положительным вариантом. То есть кусочек, домноженный на тета. Он содержит массу нашей частицы на 8 и корней из лямбда на такой множитель. Функция Беселя номер один, аргумент, который корень из m в квадрате на лямбда. Размерность этого лямбда квадрат длины, размерность массы – это единица, деленная на длину, поэтому n квадрат на лямбда – величины безразмерные. Минус и на функцию n, номер один, от того же самого аргумента – еще не все. Есть еще слагаемое минус π на тета от минус лямбда. Это для случая, когда лямбда отрицательная. Там картинка немножко сложнее. Это n на 4π квадрат, корень квадратный из минус лямбда. На этот раз эта величина положительная еще входит функция, вот она называется функция Ханкер-Примова аргумента или функция Беселя второго рода. Да? От того же самого аргумента, только на этот раз учитывается, что лямбда отрицательная. Вот прошу любить и жаловать. Смотрите, сколько здесь есть неприятностей. Помимо относительно хороших функций, ну, может быть, немножко непривычных, да, есть эм, неприятные обобщенные функции. Дельта, дельта. Есть э, особенности единицы на корень, которые совпадают. Эм, что можно сказать? Вот в этом втором порядке, который мы с вами действовали, это нам не помешало довести ответ до конца. Потому что в ответ вошла не сама функция, да, а интеграл от нее. Как брать интеграл от всех этих вещей, мы знаем, и в конечном счете получилось, что в ответ входит только вот такое вот очень простое выражение. Ну, а теперь представьте себе, что у нас будут более высокие порядки. В более высоких порядках может встретиться произведение этой функции. А вы знаете, что как только встречается произведение обобщенных функций, то в принципе нужно определять, что это такое. Что такое, например, дельта-функция от x, мы знаем. Да? На самом деле это некий функционал, который задает нам правила интегрирования с этой функцией какой-то другой, более плавной функции. А вот что такое произведение дельта-функции в одной и той же точке? Квадрат дельта-функции – или еще любое произведение обобщенных функций. Это вещь непонятная, могущая приводить и реально приводящая к бесконечности. А, так что источник того, что говорят, что в старших порядках, которыми мы не будем заниматься, будут возникать трудности, он вот он здесь. Эта функция обладает большим набором сингулярностей. Когда они возникают? Ну, они возникают вот когда лямбда обращается в луну, точно в световом конусе. Вот в этой окрестности нужно на эту функцию, точнее не самую функцию, а произведение таких функций будет доопределять. В конечном счете это сведется к процедуре перенормировок. Вся проблема завязанная. вот здесь она сидит. А, э, из э, этого явного выражения можно вывести асимптотики. А, э, я выпишу только одну из них – Например, если вы помните, что у нас там ходило d от x минус x' да? Если эти две точки разделены пространственно подобным интервалом, то есть это означает, что соответствующий x квадрат отрицательный, да? когда минус лямбда много больше ні шаленим квадрате, с чем я это сравнивал, пространство подобном интервале, то тогда эта функция ведет себя таким образом. Единица на лямбе по модулю степени 3 четверти на e степени минус m в квадрате нам тому мудро корень квадратный из этой величины. То есть она падает достаточно быстро. Пространственные э, разделенные точки соответствуют тому, что в этом направлении <clears throat> затухание волновой функции пропагатора нашего совершается достаточно быстро. Ну вот, <clears throat> все то, что связано с этими свойствами, это непременно можно значит, чтобы знать, что в будущем, в старших порядках, нас будут непременно ожидать трудности. Ну А что там в степени минус? Что? С другой стороны? Ну, если в экспонента от э, величины, которая э, большая в нашем случае. Да? А вот вопрос. Да. А если рассмотреть электродинамику, где у нас фотон, да. Ну, то есть и для него масса равна, да, там будет, конечно, другое поведение, но а, утверждение о том, что и там будет, э, свои неприятности сохраняются. Они еще добавятся. Они еще добавятся, да потому что <clears throat> там возникли так называемые инфракрасные расходимости, с которыми тоже нужно научиться бороться. Но это все опять-таки будет в старших порядках. Так, значит, э, некий кусок мы с вами прошли, э, <clears throat> познакомились с пропагатором скалярной частицы, но до сих пор у нас это был пропагатор, отвечающий нейтральной частицы. В рамках того, что мы с вами делаем, может встретиться и пропагатор заряженный частицы. Как с ним поступать? Угу. Давайте посмотрим тогда процесс, в котором фигурирует в начальном состоянии. Вот видите, у нас от чего возник пропагатор, связанный со скалярной частицей нейтральной? От того, что в начальном и конечном состоянии были только заряженная частица. Давайте возьмем процесс, в котором в начальном состоянии имеется нейтральная частица. Да. То есть в нашем случае это будет такая картинка. Нейтральная частица, заряженная частица. минеральная частица, заряженная частица. Вот такая вот картиночка. Ну и <clears throat> можем по-прежнему, а, чтобы сохранить преемственность тех обозначений, это будет К, это будет П, но поскольку у нас нейтральных частиц две, то это будет К1, это будет К2, Здесь пусть будет P1, здесь будет P2. Что изменится в том разговоре, который мы с вами вели? Значит, в качестве начальных частиц, начальных состояния будет состояние, где имеется частица номер один и нейтральная частица номер один. В качестве конечного состояния аналогично будет нейтральная частица номер два и заряженная частица номер два. В данном случае номер 1 и 2 означает соответствующий импульс. К1, К2 или P1, К2. Все, что связано теперь уже с набором э, этих двух операторов возмущения у нас будет произведение двух операторов возмущения повторится, но только там, где раньше стоял пропаганда. равный произведению оператором. нейтральных частиц на этом месте будет стоять Т произведение такого сорта. И от Х на прекрасную Х. Можно понять, почему она фигрест точки Shift. А можно понять, почему это должно быть так. Если мы вот эту частицу, этот оператор А2, извините, вот этот оператор А1 потянем налево, то он не даст нуля, только если он по дороге встретится с оператором А. Оператор А у нас есть вот здесь вот. Так что одна, один оператор фи исчезнет. Аналогичным образом, когда мы А2 крест потянем направо, <clears throat> он не доступен только тогда, когда он встретится, он же у нас будет сопряженный, то есть это будет просто при сопряжении, это будет А2 без креста, только когда он встретится вот с этим оператором. То есть повторится все, что, то, что раньше было, и два таких оператора исчезнут из-за сверки, а два останутся. Вот у нас получится такое выражение. А дальше мы его будем раскрывать так же, как и раньше делали. А как мы делали? Нам придется учитывать тот факт, что оперантор D выстраивает их в определенном порядке частности, если P больше, чем T', то мы напишем функцию то и должны будем использовать тот порядок, который здесь есть. А он даст вклад только тогда, он даст вклад только тогда, когда оператора φ действую налево, вот это, да, оператор φ действую налево, даст мне ноль. значит там может стоять только эта величина, Так? а оператор, действующий направо, даст не ноль только когда будет окрест. А здесь у нас будет сумма уже по по штрих. То есть повторится вся та картинка, которая была в прежнем случае, и будут фигурировать как и в прежнем случае, операторы рождения и уничтожения домножены на соответствующие экспоненты. Экспоненты это будут такие. А будет точки x, то есть это будет минус вот это выражение. штрихом и x со штрихом. И в этом отношении здесь соответствующие корни, я их даже не буду выписывать. И в этом отношении это слагаемое ничем не отличается от того, которое было раньше. Да? Схема действия будет какая? Опять, вот эта штука выдаст нам символ Кронкера. Вся сумма двойная сведется к однократной сумме, и все повторится, и будет, соответствовать это картинке, когда точка x' соответствует времени более раннему, чем точка t, да? И значит, что при этом происходит? В точке x' происходит рождение заряженной частицы, а в точке X ее уничтожение. Это первое слагаемое. А вот разница возникнет во втором слагаемом. На это я хотел обратить ваше внимание. Снова возникнет та же самая сумма, но только Теперь эта величина должна стоять в обратном порядке. То есть сначала должно стоять фи от x штрих, потом фи от x. И тогда все повторится только с каким успехом? Фи маленькая. А, извините, извините. Э, э, и тогда все фи маленькое, фи маленькое, и во-вторых, фи крест. Прошу прощения. Вот что очень важно. Во-первых, будет фи маленькая, во-вторых, будет фи крест, точка, или штрих на вниз. И вот это уже будет совсем другая картиночка. Фи крест, действую налево. Фи крест, действую налево, может дать вклад только соответствующий вот это вот надаем. Да? То есть здесь у нас возникнет B от, ну, возьмем P штрих, да? Если, а, ну, в зависимости от того, как мы там будем делать. Да? И здесь возникнет экспонента от э, чего? и со знаком минус. Минус и P' соответствующий корень. А фи действуя направо, а фи действуя направо, может сработать только когда будет работать вот это слагаемое, да? Тогда здесь возникнет b крест от p. Здесь будет тогда ее степени с противоположным знаком. там да, так создать там плюс. И p x. И картинка будет выглядеть теперь таким образом. Теперь у нас x происходит раньше, чем x3. уничтожается, а в точке, сейчас, сейчас нет, а в точке x, в точке x', в точке x' частица уничтожается, так? А, а, Не частица, а, а в точке x она рождается, да? наше все сообразим. Ну да, ну да. В точке x частица родилась. Да. В точке x' она изничтожилась. Вот такая вот картинка. То есть, по сравнению с предыдущим, да, получается, что в этом случае движение происходит в обратном направлении и соответствует уже античастицам. Это отличие от предыдущего, но поскольку итог-то будет какой? Здесь тоже будет это от P, P штрих. И хотя картинки будут разными, но ответ будет один и тот же. Так что конечный ответ будет точно такой же, только здесь будет стоять импульс. Заряженная частица и масса заряженной частицы. В итоге, если мы начнем расшифровывать вот эту картинку, то как она может выглядеть? Давайте посмотрим. Может выглядеть, например, таким образом. частица, несущая импульс, равен сумме этих импульсов. К1 плюс P1. И еще какой может вариант? Вариант, в котором, например, вот такая который дает и наш R. Дальше входит этот пропагандатор, в котором фактически будет тогда переменная S. Да? Мю ну, это будет уже масса, вообще говоря, другая, чем масса m. Это будет масса заряженной частицы. И вот эта штука, которая а, а, в разговоре на, на модельцарском перемене э, языке будет соответствовать у обмену. Здесь будет входить импульс равный P2 минус К минус Таким образом, мы... А, ну и что, что еще осталось? Осталось еще процесс аннигиляции посмотреть. Но без детального рассмотрения я могу нарисовать сразу диаграммы, а вы попробуйте выписать ответ. Значит, может быть, картинка, при которой диаграммы будут описывать это поведение. Так, ну хорошо. <clears throat> Давайте мы не будем делать перерыв, я просто кончу немножко раньше. Нам осталось из этой <clears throat> технологии рассмотреть переход уже от скалярных частиц, ну, например, к электродинамике. В электродинамике, в этом смысле, если мы начнем <clears throat> рассматривать процесс второго порядка, то взаимодействие будет описываться таким образом. Вместо заряженных столярных частиц возникнут заряженные спинованные частицы. Вместо константы G будет неизвестная, будет хорошо известная константа, равная зарядной частице частицы электродинамики по традиции называем электрон, значит Е будет величина отрицательная. Так. А, а связь будет такая, если здесь стоит мю, то здесь будет стоять еще а, оператор амю, соответствующий полю фотона. Итак, правовой порядок теории возмущений, плановой электродинамики. повторяю подход. на ноги Мы можем принципиально будем делать то же самое. И разница будет заключаться только в том, что у нас все станет немножко сложнее. На первом этапе, если мы станем рассматривать процессы, рассеяния электрона на электроне, да, что наблюдался на самом первом ускорителе, который был ВЭП-1 с одним P, встречные электронные пучки. Это раньше у нас будут теперь уже поля спиновые. А сопряженные они будут не просто вертельски а сопряженные. Разница будет в том, что возникнет лишняя степень свободы, а именно поляризация. Стал бы здесь нужно будет еще брать бисфенолов, зависящий и от У, и от импульса, и от поляризации. А здесь соответствующий бисфенол будет В. Вот таким вот образом. А, соответственно, для геровски сопряженных частиц здесь будет все то же самое, но только возникнет зависимость от поляризации. И без спинора тоже будет сопряженные. Здесь будет У, гидростки сопряженные, а здесь будет В, гидростки сопряженные. Суммирование тоже будет происходить не только по бесконечному набору P, но и по двум значениям сигма. Вместо обычного скаляра здесь возникнет <coughs> векторная частица, да, и тогда разложение будет идти по тем же операторам, но будет еще вектор поляризации. И сопряженный. Так, Стало быть, суммировать нужно будет по поляризациям фотона. Хорошо. Дальше мы можем проделать всю ту же самую процедуру. И <clears throat> что изменится э, в том месте, в котором у нас раньше... Диаграммки будут того же самого сорта, что и раньше. То есть электрон P1, P2, P3, P4. И здесь у нас будет идти фотон, И аналогичная диаграмма, где будут переставлены местами тройка и четверка. Что касается начальных и конечных плоских волн, то они останутся теми же, как были, и что возникнет только нового? В качестве нового возникнут наличие соответствующих <clears throat> спиноров. Принципиально новый момент будет заключаться в том, как теперь будет выглядеть соответствующий пропагатор. Но я напомню, что <clears throat> там у нас встречалось раньше произведение от скалярных операторов, взятых в разных точках. Да. Вот это мы называем Что вместо этого должно играть новую роль? Теперь у нас будет это произведение от этих операторов. значит, мире облегчится, а если мы ну, заранее выясним структуру этого вот самого ответа. Но это вопрос не очень простой, в наше время уже исчерпывается, поэтому на этом месте давайте мы поставим точку. Мы подошли к тому, что нам придется изучать структуру, теперь уже вместо скалярного, выражение это будет тензор второго ранга. До свидания.